tampón. Hai moitos anos vivías nunha aldea coa súa nai unha nena chamada Mariquiña. Todos os días salía cedo a súa casa para ir á escola, que lle quedaba moi longe. Como lle quedaba tan longe, levaba unha bolsiña con pouco de merenda. No camiño da escola encontrouse cunha formiga e díxole Neniño, me podes dar algo de comer que este inverno tan longo e frío, se malgotou a reservas do mozo formigueiro. Entonces a unha niña buscou un pouco de farangullas na súa bolsiña e xa deixou polo chão. Ao chegar ao, co ao, colexio, mirou as súas, as súas amigas e lle dixo Por que chorades? É porque mañán vai vir un zampón que nos vai comer. Entonces a nena, entonces a nena na volta do colexio pai pa para casa, suspiró Formiga e le a Formiga, ¿por que choras? Entonces a Llanera, porque van a volver un zampón que nos vai a zampar. Entonces a Formiga, Non chores, niña, non chores. Mañan, cando veñas, estaré aquí esperando por ti. O día siguiente a Formiga estaba esperando por ela E a levou unha, a meter unha bolsiña e a levou pouco de Ali dice a profesora, ostras, menino, por que, por que viñetes? Non sabes que vai ver un zampón? E díxole a formiga, xa, xa sabe, xa sabe, e, eh, e me trouxo pa, porque este zampón xa non vai vir máis. Entonces, acabar, chegou o zampón e dixo, son o zampón que vos veña a zampar. Entonces, Entonces dixo o formigón, ti non vas a zampar a nadie porque vou ligar sino cu que a marchar lixeiro. Entonces así foi o conto que, que o zampón, digo, que a formiga zampou e picoulle no cu e foi lixeiro, marchando lixeiro. Colorín colorado, conto contado, que non levante o cu, lle quedar pegado.